<laughs> 多宝，你要是在家再给我乱咬东西，我就。哈哈哈哈哈哈！喂，我操！哈哈哈哈！喂，what is g o i g on？嗯，我的裤子。 time? Are you tired? <laughs> baby, what is Mm-hmm. <laughs>

What are you doing? Who's biting your tail? <laughs> Boomer, Eddie, Boomer,